Agus Hartono Yudhoyono, tiga 1300. Nama saya Basuka Cahaya Rembulan. Nama saya Anissa Basmarjan. Dan maaf, wakil saya Pak Sandiaga Remi tidak bisa datang. Baik Pak Agis, saya ingin menanyakan masalah tentang korupsi yang berada di Indonesia. Saya ingin menanyakan tentang banjir yang berada di Bukit Dieng. Saya ingin ya. menanyakan sebenarnya itu masalah yang gampang harusnya rumah-rumah warga itu dibungkus plastik ya, karena memasukkan plastik saat proses menggoreng makanan itu sangat berbahaya bagi Indonesia kita ketahui bahwa Indonesia eh, menginjak urutan ketiga yang memiliki banjir tertinggi ya kira-kira 4 meter dan masalahnya air yang menggenang ini adalah air formalin memang itu sangat mengerikan untuk pencernaan ya, yang lalu kemudian juga dapat menimbulkan banyak korban bagi rakyat gitu. dan satu lagi satu lagi untuk menanggulangi banjir di Dieng ini adalah banjir di Dieng ini harus dikuras ya itu sangat merugikan bangsa Indonesia bangsa Indonesia itu dapat dikuras gitu dan seharusnya para koruptor bisa mengeluarkan 4 juta liter dan pembelinya pun juga harus dihukum mati dan juga harus tenggelam oleh minyak goreng yang merupakan benda yang dikorupsi oleh para koruptor sangat merusak bangsa dan juga koruptor itu dapat merusak gorengan dan koruptor juga bisa berenang eh, ya kan berenang sebenarnya itu di mentratnya masyarakat gitu loh dan seharusnya harusnya kalau eh, masyarakat itu memakan uang tersebut dan dapat dimasukkan ke dalam anusnya, ginjalnya, dan khususnya pun rusak karena telah memasukkan banjir yang 4 juta liter itu tadi.